Video yan! Guys, may gagala ang mga chicks. <laughs> Nabusog yung panta ko. Hello everyone! Good morning! It's me again, Jennifer, and welcome back to my YouTube channel. So today's video guys, um, pupunta kami sa Taichung. Ayan, na two days kami doon. So, sana mag-enjoy kami. Yan, medyo umuulan dito. Mm-hmm. Pero dun sa pupuntahan namin guys, mainit daw, sunny day. Ano So dito na kami sa bus station, dito kami mag antay ng ano ng aming sasakyan. Pero yung mga kasama ko guys, mga chicks. Hoy, sali ako! <laughs> <laughs> ano ba sasakyan natin, Manang? Hindi, 2 o 3 ba? guys, nandito na kami sa loob ng train station. So, sasakay kami ng hanggang Taichung. <laughs> so, ayan na guys yung train. Oh, wait. Wala ta. Nare-rose kang Excited. Tumabi ka. <laughs> Sa gilid ka. Excited si Marie. O, oh, di ba? Ang galing. So guys, nakasakay na kami. Ang daming tao. May space ba doon? Wala. Thank you, Shopee. Thank you, Shopee. Thank you sa sponsor ng Nova. Tapos mayroon kami kasama stars. yeah. <laughs> baby. talaga dyan? Hoy, Agnes. Yung bag mo! wala, <laughs> wala. Wala namang ano. Wala ba? Wala ba? Madilim na guys. Oh, sobrang ganda dito talaga. Sunflower. Sunflower. Tapos, ano grabe, ang dami kong hindi ko pa napuntahan. Meron din rose dito. Eh, ito yung first day namin, pagpunta namin dito sa flower farm. At sana guys, nag-enjoy kayo. syempre um, sinama ko kayo dahil syempre gusto kong ano, gusto kong um, i-share sa inyo kung gaano kaganda ang Taiwan. Ayan, ayan natatawa ng aking mga kasama. So, ayan, sana nag-enjoy kayo sa ano, sa adventure. Ayan, Sana nag-enjoy kayo. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe to my channel. And bye-bye guys! See you on my next video. Bye-bye! Oh, ganda pala dito eh. Hindi pa natin napuntahan.